estaba siempre llena. ocuparon sus palcos de tapadillos, grandes figuras de la política de tronío, traficantes, toreros, señoritos, señoritas, brillantes, mujeres de rompen. Ya ves en lo que ha venido a parar el famoso café de Chinitas, tan cargado de historia y de tipismo. El que cantaron con sus versos García Lorca y José Carlos de Luna, entre otros poetas, más o menos en el que se hicieron famosas las cañas de Silvestre, las malagueñas de Antonio Chacón y de Juan Breva, la estaba siempre llena прекрасно себя ведет, все у него хорошо, он очень успешен, но на самом деле внутри с ним происходит что-то, чего мы не знаем. И дойдем обязательно, но вот на этом этапе, когда сейчас я говорю про клинические критерии, это я Ocuparon sus palcos de tapadillos grandes figuras de la política y de las artes. de traficantes, toreros, señoritos, señoritas, Ya ves en lo que ha venido a parar el famoso café de chinitas tan cargado de historia y de pipista. El que cantaron con sus versos García Lorca y José Carlos Neruda, entre otros poetas, en el que se hicieron famosas las cañas de las malagueñas de Antonio Chacón y Juan Breva, las guirillas y soleares de Dolores La Parrada, el que allá por el año 1870 God, let me find my